The next station is Oshiboe. 45枚です。お出口後ろ3両左側です。一番前の後ろの水はお帰りください。ホーム風より、栗沢より、電車の道内で広がりください。お足元にお気をつけください。